about the vampire. and this moment, I'm king. In this very moment, I, I, I, I porro demasiado Brujo cuarto sin ahumado Todo grispa, todos lados repito, como helado Wake and bake, todo dopado Todo loco, alucinado Lo que toco, asesinato Todo lo rompo, todo lo mato Lo que ponga una mala de una fiera Mi palabra de primera La cadencia, no cualquiera La cerveza la hielera Mi mirada, tu cadera Que no tengo llenadera Guajira, Guantanamera Tanamera, Tanamera, Tanamera. Ya no tengo de otra forma nací pa' quebrar la norma Se me nota en el aroma En la percha, punto y coma Fuma y fuma, toma y toma Una bomba que detona No se olvida, se perdona Más animal que persona que la puta droga Que te eleva, te evapora Que te pega, te devora El futuro en el ahora el de la rima arrolladora, el de los siglos, el de las horas, entre las sombras, en el aurora, en el sonido, de la grabadora.